Bună! Astăzi vreau să vorbesc despre a te mira. Nu puteam să zic a mira. <coughs> Pentru mine, a te mira este ce a spus domnul profesor Demrădulescu. Dacă nu te miri în viața asta, ai trăit degeaba. Pur și simplu este o stare de a rămâne curios tot timpul Ehm, e o stare de continuă ehm, descoperire a te mira. Pentru tine ce înseamnă a te mira?